क्यों है परेशान जब मिल सकता है आपकी हर समस्या का समाधान क्योंकि अब आपके साथ हैं ज्योतिष शास्त्र के माहिर world famous astrologer Bengali Shah Khan ji जिनके लिए कुछ भी नहीं असंभव आपके जीवन में आपकी हर समस्या का देंगे आपको समाधान नमस्कार दोस्तों जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं का घर बैठे पाए गारंटेड समाधान लाखों लोगों ने लाभ उठाया अब आपकी बारी चिंता छोड़िए समाधान पाइए बंगाली शाह जी को कॉल कीजिए ये अपने ज्ञान के माध्यम से आपकी हर एक बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान दिला सकते हैं आपकी समस्या कोई भी हो जट से खत्म निसंतान रोग कोर्ट केस की समस्या love problem solution love marriage solution intercaste love marriage ex love को वापस पाना खोया प्यार पाना वशीकरण या काला जादू करवाना या कराना business problem career problem education problem ग्रह कलेश विदेश यात्रा लॉटरी नंबर आदि समस्या कोई भी हो समाधान सिर्फ एक बंगाली शाह खान जी जी हाँ ये अपने ज्ञान के माध्यम से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं इनके उपाय बेहद ही सरल सुविधाजनक और जल्दी ही असर करने वाले होते हैं देश विदेश के किसी भी कोने में घर बैठे गारंटेड समाधान तो देरी कैसी दोस्तों अभी फोन उठाएं और संपर्क करें स्क्रीन पर दिया गया नंबर बंगाली शाह खान जी को और आनंद लें चिंता रहित जीवन का